and uh... വശ്യം सर्वैर्नष्टाय शवसरता हयस्ते Paz, Mãe do शरणं भस्मान्भुतं पुरकरब्दं विभोक्तं उष्यम् निपतयो यत निपतयो यत अनमन्ति सर्वं शनेन तर्पुशैसरितं Chariot fighter. The chariot fighter. Nipaya, Nipaya, Nipayaya. All the kings. All the kings. Yata. Yata. Hum. Hum. Anamansi. Anamansi. Offer their respects. Offer their respects. Sarvam. Sarvam. All. All. Janena. Janena. At a moment's notice. At a moment's notice. Ta all those, all those and good, and good became, became asat, asat useless, useless isha, isha because of the Lord, because of the Lord rectum, rectum being void, being void vasmam, vasmam ashes, ashes glutam, glutam offering butter, offering butter Kuhakaridam, Kuhakaridam. Money created by magical feet. Money created by magical feet. Eva, Eva. Like that. Like that. Uptam, Uptam. Sown. Sown. Ushyam, Ushyam. In barren land. In barren land. Translation. I have the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I used them as the same Arjuna to whom all the kings offered their due respects. But in the absence of Lord Krishna, all of them, at a moment's notice, have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes. Accumulated money with a, with a magic wand or sowing seeds on barren land. अनुवाद मेरे पास वही गांडी धनुष है वे ही तीर हैं उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना As we have discussed more than once, One should not be puffed up by borrowed plumes. All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krishna, and they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessing of the Lord is child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization and all activities thereof must be, must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord. And without this blessing, all advancement of human civilization is like decoration of a dead body. It is said here that a dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes, the accumulation of money by a magic wand, and the sowing of seeds in a barren land. तात्पर्य शिलम प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिलम प्रभुपाद की जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए सारी शक्तियाँ तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होती है वे जब तक वे तब तक, तक कार्यशाली रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और जिन्हें बिजली घर विद्युत शक्ति बिना बंद कर दिया है के सारे लड्डू बेकार हो जाते हैं ऐसे शक्तियाँ भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जाती है या वापस ली जा सकती है भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठीक रहता है लेकिन माता पिता के न चाहने पर बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कराप को कार्यकलाप को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करता चाहिए इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति सबको सजाने के समान है यहाँ यह कहा गया है कि मृत्यु सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है ओम ज्ञानतिमरन्दस्य अर्जुन अब द्वारका नगरी से वापस आ चुके हैं भगवान उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज जी के सामने वर्तमान परिस्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं Arjuna was describing, as we heard yesterday, how he had been defeated by some ordinary cowherd man. यहाँ पर अर्जुन वक्तव्य दे रहे हैं कि किस तरीके से कल साधारण कावड़ बॉय यानी कि जो ग्वाल वालों के द्वारा वो किस तरीके से परास्त हो गए थे Katanga shouldn't be put on the floor like this. You know. It's Krishna's paraphernalia. So, uh, Maharaj Yudhisthira was certainly concerned for the situation. He had seen so many inauspicious omens and he could understand something very inauspicious was महाराज युधिष्ठिर पूर्व में बहुत सारे अघटनों को देख रहे थे उन अघटनों को देखकर वो समझ रहे थे कि कोई भी एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है तो Arjun is describing his own experience how when lord Krishna was present he was invincible nobody could Arjun यहाँ पर वक्तव्य दे रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से भगवान कृष्ण का इस धराधाम पर होने पर अर्जुन अभेद्य थे He could overcome all challenges and all obstacles. अर्जुन यहाँ पर किसी भी प्रकार के द्वंद को और किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदी को सामना कर पा रहे थे And he understood that he was successful simply by the grace of Lord Krishna. यहाँ पर अर्जुन समझ पा रहे हैं उनका सफलता का पूर्ण जो है विशेष राज जो है भगवान कृष्ण को जाता है One time the devotees, you know, Prabhupada came to India and uh, he brought the Western devotees to begin the Krishna consciousness movement in India. And they, they organized a big pandal program. एक बार की घटना शिला प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के द्वारा भारत के भूमि में आते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी पंडाल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है This was like 1971. ये 1971 के मसीहा की घटना है Most of you were not even born. आप में से लगभग बहुत सारे होंगे ऐसे होंगे जो उस समय जन्म भी नहीं लिए हो तो आप लोग एक दूसरे शरीर के रूप में रह रहे होंगे Maybe, maybe you were there at that program हो सकता हो उस प्रोग्राम में शायद आप रहे हुए हों in a different body. और किसी दूसरे प्रकार के शरीर के माध्यम से Anyway, it was 1971. Movement was very new in India and it was very attractive. Indian people were so curious to come and see the Westerners. तो ये बहुत अमरदायी था उन्नीस सौ इकहत्तर के वर्ष में प्रभुपाल जी के इस आंदोलन को देखने के लिए भारतीय लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी वो यह देखने के लिए आए थे कि विदेशी महिलाएं भारतीय वस्त्र में शामिल थे And और वो देख के आश्चर्य थे कि जो पूर्व शक्ति यानी कि अमेरिका के जो लंबे चौड़े लोग थे और गोरे थे पहने हुए थे धोती और कुर्ता सो Prabhupada liked to do things in a big way and the devotees would organize pandal. Pandal means you get thousands of people coming. रोपा चाहते थे कि ये बड़े पैमाने पर इस कथा का आयोजन हो तो उसमें एक बहुत बड़ी पंडाल की सजाया गया था पंडाल यानी कि बहुत बड़ा स्थान जहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठ सके तो उस समय भक्तों के पास कोई अपना निजस्व मंदिर नहीं था they organized this program for several days in, in the center New Delhi, They did it in different cities. They did it also in Calcutta, they did it also in Mumbai. But I'm speaking particularly about this one program in New Delhi. Uh, उस समय भारत के एक शहर विशिष्ट शहर न्यू दिल्ली जिसको आज दिल्ली के नाम से जानते हैं तो वहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और भारत के अन्य अन्य शहरों में भी किया गया था लेकिन विशेष तौर पर दिल्ली So they had really was really successful program, you know. Everything seemed to go really well. big crowds of people and many dignitaries, people from the government and so on would come and speak good words about Krishna consciousness movement. यह यात्रा बड़ा सफल रहा उस समय उस समय बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जो भारतीय सरकार के थे वो भी उस यात्रा में आए थे यानी कि उस कथा में और आकर दो शब्द कृष्ण भावना मृत चेतना के बारे में बोले थे So after the Pandal was over, after several days, you know, everyone was convinced that, you know, the people in Delhi, they've got a good impression of the Krishna Jai, His Holiness Gopinath Swami Maharaj Ki Jai. तो कुछ दिनों के इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग उसमें प्रभावित हुए थे और बहुत लोगों के मन में ये कृष्ण भावना का जो चेतना है वो प्रवेश कर चुका था Okay, uh, so they had such a wonderful program, and after the whole thing was over, they all gathered together to discuss it. And one devotee said, wow, we really did it. We really did it. This was great. तो इस प्रोग्राम के बाद भक्त लोग सब इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर ये बोलने लगे अच्छा ये बहुत बढ़िया था हम लोगों ने ये घर दिखाया हम लोगों ने ये प्रोग्राम को कर दिखाया But Prabhupada corrected the devotee. Prabhupada said, we didn't do anything. Krishna did यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने उस भक्त को यह क्रेडिट लेने के लिए नहीं दिया और कहे कि नहीं हमने कुछ नहीं किए यह सब भगवान कृष्ण के द्वारा ही किया गया है so that is the important understanding we should always maintain in our devotional service तो ये हमें समझना चाहिए हर समय हमें किस प्रकार से अपने भक्ति के भाव को नियंत्रण में रखना चाहिए Sometimes we may be successful in our service to Krishna and other times we may fail. कभी-कभी हम ये कृष्ण भावनामृत में सफलता को प्राप्त करते हैं तो कभी-कभी विफलता We have a lot of experience of failures, things going wrong. हमें ये अनुभव अतीत में हुआ है कि बहुत बार हम किसी भी कार्य में असफलता को प्राप्त किए हैं और हम गलत भी रहे हैं But in the endeavor to serve Krishna, there is no question of failure. लेकिन भगवान कृष्ण के भक्ति के प्रति किए गए उत्साहपूर्वक आपके कर्तव्य को कभी भी आपका निसफलता नहीं कहा गया है The example is there of how Lord Nityananda went with Haridas to Jagai and Madhai and on the first attempt they had to run away to save their life. किस तरीके से नित्यानंद प्रभु वहाँ पर जाते हैं जगाई माधुरी के साथ और जब वो एक जानवर आता है उसमें किस तरीके से वो भागते हैं Of course, the second attempt, they didn't give up, they tried again. And even though Lord Nityananda was physically attacked, they, they tolerated and Jagai and Madhai surrendered and came को तो द्वितीय बार जब नित्यानंद प्रभु वहाँ पर जाते हैं जगह मधाई वो उनके ऊपर आक्रमण करने आते हैं और उसमें नित्यानंद प्रभु इस आक्रमण को सहते हैं और बाद में जगह मधाई भक्त बनते हैं But there's no question of failure in trying to serve Krishna, Lord Krishna. ये भगवान कृष्ण चेतना में इसमें असफलता का कोई शब्द ही नहीं होता Sometimes we may get wonderful results and sometimes we may not get any results. कभी कभी आपको सफलता बहुत हद तक प्राप्त होती है और कभी विफलताएं हाथ लगती है Srila Prabhupada experienced himself. He was preaching in India and he had plans to make a temple in a town called Jhansi. And he had plans to purchase up to get a building there, but somehow it didn't develop, it, it didn't work out. Some other people got the building which he wanted. शिल प्रभुपात भारत में प्रचार कार्य को पूर्व में करना चाहते थे भारत का एक शहर है जिसका नाम है झांसी वहाँ पर एक बिल्डिंग था जिसको शिल प्रभुपात जी लेना चाहते थे और बड़े प्रयास करते रहे लेकिन उस बिल्डिंग को शिल प्रभुपात नहीं ले पाए कोई अन्य व्यक्ति इस बिल्डिंग को ले लिए थे So Srila Prabhupada had to make some other plans, find some other, go some other place and try to preach. And that was how he ended up going to the USA. शिल प्रभुपाद जो है यहाँ पर प्रचार में हार नहीं माने और उन्होंने द्वितीय प्रकार के व्यवस्था बनाए और इस तरीके से शिल प्रभुपाद वहाँ से अमेरिका जाने की तैयारी की है So here in the Srimad Bhagavatam we have Arjun he has been empowered by Lord Krishna and he has his wonderful Gandiva bow and he has that invincible chariot which was given to him by Agni, the fire god. has everything. यहाँ पर अर्जुन के बारे में कहा गया है कि अर्जुन के पास में सब कुछ था वहाँ पर उनके वो रथ थे जो दिव्य रथ अग्निदेव के द्वारा दिए गए थे वो गांडी भी उनके पास था जो दिव्य था सब कुछ उनके पास था But still he thought that when Krishna had departed from the world and he was separated from Krishna, that even some cowherd man could defeat him. जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं और अर्जुन अकेले होते हैं साधारण एक भिल्ल बालक जो है उनको युद्ध में परास्त कर देते हैं So Arjuna gives examples here, interesting examples. Just, just like you offer ghee into ashes, you may offer some ghee, like we did the fire sacrifice yesterday. We were offering oblations of ghee into the yajna. So if there's only ashes there, then it's a waste of the ghee. तो यहाँ पर अर्जुन एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम समझ पाते हैं जिस तरीके से अग्नि जलते हुए अग्नि में हम घी डालते हैं तो उस प्रज्वलित होता है जैसे कल के यज्ञ में हम देख रहे थे लेकिन अगर उस जलते हुए घी की जगह पर मतलब यज्ञ कुंड की जगह पर अगर कुछ राख रख दिया जाए और उसके ऊपर अगर हम घी डालते हैं तो यह घी जो है व्यर्थ में चला जाता है Or if you're trying to do farming and your land is barren and you, you may have the best seeds, but if the land is barren, even though you put the best seeds, you won't get any crop, nothing will grow up because the land is no good. जिस तरीके से आप खेती करना चाहते हैं और खेती में अगर आपके पास एक ऐसा ज़मीन है जिसको हम बंजर कहते हैं और उस बंजर जमीन में कितने भी उपजाऊ बीज आप डाल दें तो इस बंजर जमीन के ऊपर उस उपजाऊ बीज का कोई असर नहीं होता And they give the third example that money uh, created by some magical, uh, magic, some, by a magic wand. money created by a magic wand. That it, it's not real money, you know. तो यहाँ पर तीसरा उदाहरण इस तरीके से दिया गया है जैसे जादू की छड़ी से हम धन उपार्जन करने के प्रयास कर लें ये असल में देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता I had one time, remember that, I don't know if this is true, maybe Lokanath Swami can confirm, but I heard that there was somebody in Vrindavan called Pakalapa. And Pagal Baba, Pagal, Pagal means crazy, means mad. So he had a temple that I heard from some devotees. So He had a temple and he, he would invite everyone to come for a feast. तो एक बार मैं वृंदावन में था वहाँ पर एक मंदिर है जिस मंदिर को पागल बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता है उस पागल बाबा के मंदिर में जो पागल बाबा थे वो भक्तों को निमंत्रण देते थे वहाँ पर आइए और प्रसाद फ्री में लीजिए Nobody knew where he's getting all the food from. You know, he's having a, he's telling everybody come for the feast, but nobody knew where, you know, he doesn't buy any boga. I mean, didn't see any cooking going on. How is he going to feed everyone? तो हम ये नहीं जान पा रहे थे कि वो किस तरीके से इस प्रसाद को वितरण करेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रसाद को बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था और कैसे वो कर पा रहे थे But somehow everybody would go there and they, would, and they had the impression that they were eating a feast. तो चाहे कुछ भी हो वहाँ पर भक्त लोग जाते थे बहुत सारे लोग गए और वहाँ पर प्रसाद लेते थे और उस प्रसाद के बारे में प्रशंसा भी किए Only problem was after they'd eaten, everybody felt hungry again. तो वहाँ पर एक समस्या थी कि भोजन को खाने के बाद कुछ ही क्षणों के बाद फिर से सब लोग भूखे हो गए थे Usually you have a good feast, you're not hungry anymore, you've had enough. But after you had the feast at Pago Baba's place, you always felt hungry. <laughs> वैसे साधारणतः पर ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़े फीस्ट खाने के बाद हम फिर से भूखे महसूस नहीं करते लेकिन वहाँ पर भोजन करने के बाद लोग फिर से भूखे महसूस कर रहे थे So Prabhupada talks about the material civilization without God consciousness. It is useless. तो प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं ये भौतिक जगत बिना भगवान के चेतना का कार्यहीन है You may have nice roads, nice transportation, you may have money, you have so much economic development, but if there is no Krishna consciousness, it is useless. आपके पास सुंदर रोड हो सकते हैं सुंदर धन कमाने का रास्ते हो सकते हैं सुंदर माध्यम हो सकते हैं लेकिन भगवान कृष्ण के चेतना के बिना यह सब विफल है it is the decoration of the dead body यह सिर्फ साधारणतः इस तरीके से समझा जा सकता है किसी सब को हम सजाते हैं person's dead you're going to put a lot of deck is it any any value to decorate them तो आपको ऐसे सुनना होगा मतलब एक सब को हम सजाते हैं क्या इसका कोई अर्थ है One, one of the devotees was telling me how their their father uh, actually had a had manicure and pedicure, and then he died in the afternoon. In the morning, he had manicure, pedicure. In the afternoon, had heart attack and died. तो एक भक्त हमें बता रहे थे किस तरीके से उनके पिताजी को मैनिक्योर पेडिक्योर यानी कि नाखून की सफाई और शरीर की सफाई किया गया था सुबह के समय पर और शाम को वो देह रख दिए थे यानी कि वो मर चुके थे Was it a lot good? Did <laughs> it? You're going to die. You want to? I want to look good when I'm dead. क्या ये ठीक है मैं मरने वाला हूँ और मरने से पूर्व मैं सही देखूँ The material civilization is like that. Nice big buildings, telecommunication, economic development, and no proper knowledge how to use these things. तो ये भौतिक जगत का सभ्यता उसी तरीके से है बहुत सुंदर में आर्थिक व्यवस्थाएं हैं सुंदर रोड है लेकिन यह भगवान कृष्ण के चेतना का बिना यह व्यर्थ है The people don't have any proper knowledge how to use that wealth, how to use their facilities for any good purpose. लोगों के पास बिना ज्ञान के अभाव के यह सारी सभ्यता को किस तरीके से व्यवहार में लगाते हैं ये जानना आवश्यक है Prabhupada often said, dog is on four legs and you're on four wheels. But business is the same. Where is food? Where is sleep? प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ऐसे कहते हैं जैसे कुत्ते हैं वो अपने चार पैरों में चलता है उसी तरीके से हम चार पहिया यानी कि गाड़ी में चलते हैं दोनों का कार्य एक ही है खाद्य अन्वेषण करना So human life is meant for something more than just the animal propensities, just eating and sleeping and mating and defending. तो यहाँ पर पशु और मनुष्य जीवन में भेद है जिस तरीके से पशु और मनुष्य में भेद है आहार निद्रा भय और मैथुन्य ये चार कार्यों में दोनों में अंतर है Human life is meant for self-realization. We should understand about our actual identity as a spiritual being. मनुष्य जीवन एक स्वतः प्रत इसके लिए बना गया है कि किस तरीके से आध्यात्मिक चेतना के साथ हम अपने जीवन को समझ सकें Without that, you simply wasted the valuable human life. तो इस चेतना के बिना सीधी तौर से देखा जाए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं Prabhupada would quote a Christian missionary who said, that, What does the man profit if he gain the whole world but lose his eternal soul? ये प्रभुपाद जी उदाहरण तौर पर कहते हैं कि जो क्रिश्चियन सभ्यता है तो उसमें वर्णन किया गया है कि पूरे संसार का सारा प्रॉफिट हम किस तरीके से अगर हम अपने आत्मा का ही हनन कर लें You may be the man who built that Reliance company. What was his name? In India, they have that Reliance. Ambani. Ambani. Yeah. Great. He was a very big man, very powerful, very rich, and then he died. Where is he now? तो ये जो रिलायंस कंपनी है इनके जो मुख्य व्यक्ति थे अंबानी जी वो कहाँ पर हैं उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाए अब इस समय वो कहाँ पर हैं Prabhupada met Ambarish, Ambarish Ford, Alfred Ford, and Ambarish describes his first meeting with Prabhupada. How, you know, Prabhupada was saying to him, Oh, you are the grandson of Henry Ford. And Ambarish was thinking, Oh yes, Prabhupada knows me. तो जब शिल प्रभुपाल जी हेनरी फोर्ड से मिलते हैं तो प्रभुपाल जी उसको कहते हैं कि आप जो हैं पोते हैं हेनरी के यानी कि ये जो फोर्ड मोटर के मालिक हैं उनके पोते हैं प्रभुपाल जी इस तरीके से कहते हैं तो वो कहते हैं अच्छा प्रभुपाल जी ने मुझे पहचान लिए And then Prabhupada said to him, Where is Henry Ford now? तो क्या आप कह सकते हैं इस समय हेनरी फोर्ड कहाँ पर हैं so then Alfred Ford said, then he became very small, he became humble because he knew that my grandfather's not got a very good destination. तो इसको सुनने के बाद वो बड़े नम्र हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हाँ ये सत्य है मेरे जो दादाजी हैं ये उनका जो गति है मृत्यु के बाद वो सही नहीं रहा Someone can be the prime minister, they can be the leader of the nation. and the next life they may become the dog. तो एक व्यक्ति हो सकता हो इस जन्म में वो प्रधानमंत्री के पद तक प्राप्त कर लिया हो लेकिन उसके नेक्स्ट यानी कि आने वाले जो पीढ़ी है माने जो जन्म लेते हैं वो हो सकता है कुत्ते के रूप में वो आए So Prabhupada begins his purport. He talks about borrowing feathers, borrowed plumes. Don't be proud of some borrowed plumes. Just like the crow may take the feather from the swan. Now the crow is a little black, ugly bird, and the swan is a beautiful white bird. So, if the crow gets a white feather from the swan and thinks, I'm a swan, <laughs> then he's very stupid crow. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं पंछी को ऐसे गर्व अनुभव नहीं करना चाहिए किसी दूसरे के पंख लेकर उदाहरण तौर पर एक कौवा एक हंस का पंख ले लेता है कौवा देखने में काला है उसके पंख उतना सुंदर नहीं है वो हंस का पंख लगाकर कुछ क्षण ये सोचने लगता है मैं हंस जैसा हूँ so, don't be proud of anything which we have here in this world because it's all so temporary प्रभुपा जी इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि इस संसार में कुछ चीज़ों को लेकर आप गर्व अनुभव ना करें ये संसार के जितने भी सामान्य वस्तु हैं ये स्थायी है And at any moment, all of our wealth, our health, our strength, everything will, all, can all be taken from us. तो किसी भी क्षण हमारे यह जो बल हमारे सब धन ये सब को हर लिया जा सकता है Your body may be very beautiful, very attractive. Next minute, it can be very ugly. आपका शरीर बहुत सुंदर बहुत आकर्षणीय हो सकता है लेकिन परवर्ती मुहूर्त में यह असुंदरता को प्राप्त कर सकता है So Don't be attached to the material things. Understand how they're so temporary and develop the attachment to Krishna. इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु से आप आसक्ति को न बढ़ाएं आपको समझना होगा भौतिक जगत का आसक्ति क्षण स्थायी है आपको आसक्ति भगवान कृष्ण में बढ़ाना चाहिए understand understand we have today is by the grace of Krishna and any time he wants he can take everything from us हम ये समझना होगा जो भी इस भौतिक जगत में हमारे पास है ये भगवान कृष्ण के प्रदत्त हैं किसी भी क्षण वो अपने वस्तु को हमसे ले सकते हैं our duty simply to surrender यथापूर्वक हमें सिर्फ उनके प्रति समर्पित भाव रखना है so we're learning the process of surrender here in krishna consciousness तो यह जो है हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं इसको समझते हुए कि किस तरीके से हम भगवान कृष्ण के प्रति अपने समर्पित भाव को रखते हैं Maharaj, would like to sing for you all? Would you like to sing? Yes. my goal. श्री गोविंदाय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रभात की और गौरीश्वर स्वयं बलदेव समस्त उपस्थित भक्तवृंद की His Holiness Bhakti Vikna RSK. can understand. trời इसको जानते हैं आप जय जय जगन्नाथ नंदन जगन्नाथ स्वामी इस सचिनंदन जगन्नाथ स्वामी कौन है सचिनंदन है Jagannath Swami look at Jagannath Swami he is Sachinandan. है Sachinandan. As a Shurvat head, it's the beginning of the song like that. त्रिभुवन त्रिभुवने करे जार चरण बंद सारा संसार जगन्नाथ स्वामी के चरणों की वंदना करता है whole world is worshipping and following at the lotus feet of Jagannath Swami की नीलचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचल इन नो नीलाचल नीलाचल को जानते हो Nilachal what place is that Jagannath Puri Dham के is called Nilachal Nilachale, so in, in, in Nilachal, in Jagannathpuri, Lord Jagannath, he holds different symbols. Shankha, Chakra, Gada, Padma, you know, तो ये चार चिन्ह धारण करते हैं जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथपुरी में और नदिया नगरे दंड कमंडलोकारा If there's a song on your smartphone, I mean, could try to download ये गीत यदि आपके स्मार्टफोन में आपको स्मार्ट होना होना होना होगा तो तो गीत डाउनलोड कर सकते हो कोशिश करो try. So Saint Jagannath as he appeared in Navadvip and then he took sannyas and he was holding dand and kamandalu. निमाय संन्यास के तो वही जगन्नाथ जब नवदीप में प्रकट हुए तो और संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने निमाय संन्यास और उन्होंने दो चिन्ह धारण किए एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में क्या कमंडलो बोले पूरवे It is said that in the past in Treta Yuga same Jagannath appeared as Sri Ram and he killed Ravan So, Yehi Jagannath, Treta युग Sri Ram, Jai Sri Ram. राम जय श्री राम और श्री राम ने रावण का लंका में वध किया Hari so good news Ramchandra की रावण इन लंका गोलोके वैभव लीला प्रकाश करीला and the pastimes of Golok, Lord manifested those those pastimes in Gokul from Golok to Gokul. And who is that Lord? श्री कृष्ण भगवान की या कृष्ण कन्हैया लाल की और वही दो लोग की लीलाएं भगवान ने गोकुल में प्रकाशित की और वे भगवान कौन है श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी श्री राधार भावे ये बे बता And then after Treta Yuga. In Treta Yuga appeared as Ram. In Dwapara Yuga appears as Sri Krishna Chandra. And in Kali Yuga, same Lord, same Lord appeared as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu came in Radha, in emotions of Radha. तो जो भगवान त्रेता युग में श्री राम बने थे वे प्रकट होते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में और वही बन जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरंग गौरंग गौरंग हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस महामंत्र का प्रचार किया कीर्तन किया नृत्य किया चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र का प्रचार किए और नृत्य किए कीर्तन किए महाराज तो हिंदी का हिंदी में भाषांतर तो वाशु घोष बोले करी जोड़ हाथ So this is a compilation by Vasya one of the associate of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Hmm? He existed, or he, he was there with Chaitanya Mahaprabhu those days. So he, he has compiled, written this song. So Chaitanya Mahaprabhu ke Parikar Hare Krishna. Why are you, why are you sleeping? This is not a sleeping session. ये सोने का समय है क्या? जीव जागो. Wake up. Hmm, Jagannath is calling, Gaurav Nitai is calling. Get up, wake up. जीव जागो. So finally, he concludes this song with a statement, and he says, he also says, I humbly submit my realization बड़े विनम्रता पूर्वक मैं अपना कथन वचन प्रस्तुत करता हूँ सारूप में जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ जय गौर सही जना सही जना one who is Gaur Gaurang is Krishna and he is Jagannath not different same तो जो गौरांग महाप्रभु थे और है भी वही है श्री कृष्ण और वही है कौन जगन्नाथ स्वामी जी जय जगन्ना सशिर चले शंख चक्र गदा सच्चिदानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौरव वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीना श्याम कुंड राधा कुंड कुंडगी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय मायापुर धाम की जय गंगमय जमुनमय की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय समवेद भक्त वृंद की जय परिणाम संकीर्तन की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय श्री गौरी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय इस्कान फुकेट भक्त वृंद की जय इस्कान एवरीवेयर की भक्त वृंद की जय निधाय गौर प्रेमानंदे और गणेश संबंधी मोड़ी Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya